السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته voilà فيديو جديد l'admission في ال ULB اللي مطلوبه صراحه بزاف ما عرفتش علاش المهم هي الوحيده اللي ما درتش فيها l'admission فاش كنت باغي ندفع حتى كانوا دايرين واحد 200 اورو ديال ديال الخلاص خاصك تخلصها وما كان فيه اللي خلص المهم كالعاده admission على ال ULB كتدخل لين الاول آه وراك هنا déposer كتهبط هنايا غتلقى آه، خاصك توب كونت كالعاده تيست تيست كدير لو موا هنا لا دات دو نيسونس الميل كتكونفيرمي الميل كيس كيدير وفي عندهم بلاتفورم ثقيله ما عرفتش علاش كونفيرمي الميل انك دير passe. Je ne possède pas de NetID. Non. كاين مشكل في المهم صدق هاد صدق هاد الموت باس عطا غير الماك صراحه بزز والله الا بزز وحق الله شي هادو <laughs> كنت كونتيني والله الا حريره معاهم المهم هداك داك المي داك المود باس راه كيبقى مونجيستري اوتوماتيكمون في الماك هو اللي كيبقى يقادو يعني نتوما شغلكم هادي voilà <laughs> كيزيفطو mail. كتفنا normalement un mail على قبل l'activation. اللي لحد الان باقي ما وصلناش يا سلام المهم انا قال لك كتعطلو شويه باش يصيفطوا ال mail. المهم هذا هو ال mail كتورك activation صراحه ال service ديالهم شويه ناقص باش نكونو متفقين شويه م... ما عرفتش المهم ضيعنا الوقت مع mot de passe دير mot de passe ديال كت cliquer على هاد اللعيبه هادي ليدونتيفيون يلا حنا كنديرو الملت بوست كي مكيعطيش لينا والو لا صراحه ال plateforme عندهم nulle. nulle. هنا قال لنا غيوصلنا mail باش نديرو changement ديال ال mot de passe من حد الان باقا وصلنا التميل يلا درنا عشرة دقايق ها باش ن... لا 11 دقيقة وانا جالس دابا كنريكورديو باش وأخيرا وصل ال mail. وهو لصراحة والله لا nul très très nul voilà. ها آه، هو صحيح شتيهم نديرو مونويل بي نحطوه هنايا نجيو هنا نديرو coller كيما درنا في الاول اي آه، تحل finalement. الوغ كنوركو هنايا وكالعادة كيخرجو من هاد les cases وهادشي voilà هو عمر غينا داب بوحدو مزيان أه دبلاش بليس بورد بلانكا هادشي normalement بال anglais. je sais pas واش تقدرو ترجعو بال français ولا لا oui ممكن ناو تقدرو ترجعو بال français لي بغيتو نرجعو بال français باش تكون القضية مزيانة كلشي فهم معنا مادا مادام lieu de naissance Casablanca voilà راه كيما بحال الاخرين بحال الاخرين كيخصك تسكاني ليهم الكارت ديدونتيتي le passeport الباسبور euh, photo ديدونتيتي المهم انا اختاريت ليهم هاد التصاور عشوائيين صراحه الله يسمح لينا هنايا راه الريجيستر ناسيونال بلج حنايا ما عندناش normalement يعني ما يمكنش نديرو ليه كدير contact عاوتاني شي كونتاك النيميرو التليفون كدير plus 212 عاد تكتب النمره l'adresse كدير l'adresse مغربيه l'adresse correspondance هنايا الا كان كيما قلنا الا كان عندك شي واحد في بلجيكا دير l'adresse ديالو ما كانش عندك identique وهما كيكوبيو لك اللعيبه directement assimilation هنايا non non non كلشي نو أنت هنا ملقاهاش ملقاهاش يكون introuvable الا ملقاهاش كديروا انتروفابل آه، وكيعطيكم ال possibilité انك تكتب نتايا السميه directement هنايا كتحط l'adresse ديالهم اللي حنا déjà لقيناها قبيله ياك هنايا des activités je sais pas ديال الا كنتي درتي شي activité في الباك mais normalement حنا ما عندنا حتى activité المهم je certifie ان اتاويش ولكن راه ما كاين حتى حاجه صراحة شوية عندهم بلاتفورم شوية ناقصة شوية ناقصة ثقيلة المهم فيها خير فيها خير صبر جميل choix d'études avez reçu un code pour effectuer une candidature spécifique non type de formation bachelor bachelier programme هنا نقلبوا ولا informatique يعني bloc 1 نعم كتجي autre information عاوتاني avoir un étudiant besoin spécifique non الحمد لله je vais faire du sport ضروري خاصك <laughs> فيهم شلا شلا شلا قوانين normalement قال لك بزاف د الحوايج ما عامرينش ولكن ما عرفتش علاش ما عمرناهم هادو ما عمرناهم بصراحه هنايا خاصك دير المهم نخربق عليهم شي حاجه صافي هنايا دير السان ديال دوكيمون ديدونتيتي شوف la carte ديالك المغربيه وشوف فين جا غتسالي وحط لهم التاريخ تما وفيما كتسالي كتجي هنا كتشوف ليطا كونديداتور دو لا كونديداتور كتشوف شنو ناقص اه oui مشناش هادو مازال كاينه واحده اخرى votre père, mère ou tuteur légal. Il y a Yani, euh, Wali l'amr dialek. Donc les informations d'elle. Ou chacun de la nationalité, chez pays européen, non. Est-ce que vous à la même adresse que lui ou elle. Yani, la qui est qu'on m'a ou l'a. Moi, dire oui, c'est qu'on m'a ou l'édic. Est-il régulièrement en Belgique, non. Refugié, non. Non, non. Mais est-il la protection, non. Est-il avec un autre, non. CPAS non الشوماج الاسيوي شنو اونغيستري يعني ما كتبقاش القضيه كتخضر وتحمر هنايا لا كتجي لهنايا الا طاد لا كونديداتور كتدخل تشوف اش ناقصك هنايا القضيه في السكوندير باركور انتيريور اه oui هنايا طالبين l'équivalence ما عرفتش اش طالبين l'équivalence مع انني قلت لهم راني باقي كنقرا l'équivalence تقدروا هنايا تصيفط لهم ورقه بيضاء باش نكونوا متفقين المهم انا صيفط لهم screen ديال واحد الكود titre d'accès <laughs> شنو هو هذا هنايا titre d'accès يعني هذا الباك هذا خاصك هنايا تحط لهم الباك normalement. قال لك الا ما عندكش تقدر تحط لهم الغولفيد د تقدر تحط لهم الغولفيد د ديال آه، ديال الدوره الاولى الغولفيد د اونسينمون انسينمون سكوندير هنايا لا كوبيتو دانيير هنايا اونسينمون سكوندير هنايا تحط لهم ال bulletin ديال اخر عام ديالك L'enseignement secondaire, mais c'est un des bacs de l'onglet 6e, mais c'est un des enregistrements. Vous avez le document, juste ici, preuve de ah oui, voilà, à ah, la preuve de paiement qui n'a pas le paiement. Les à la marque, elle est en 200 euros. لا ما قلت voilà كتوشي هنايا غيعطوك les informations كاملين voilà 200 اورو كما كتشوفوا او تيتر دو فخي فوالا راه عاطينكم عاطينكم كلشي ايبان وداكشي فاش كت المهم تقريبا بحال ديال الموس بحال ديال الموس اللي شفنا المهم موس راه تما زادو اي فوالا قراو هادشي ديروها ليهم وscanيوها ولوحها ليهم هنايا بخوف دو بيم انغوجيستري عاوتاني لا لا صراحة حريرة مع أحمد الناس واش فوالا هنايا كتكون آه، ساليتي ال آه، ساليتي الاتاويش غنديرو السوميتر إيه، فريمون بغينا حتى سوميتر حتى <laughs> انا ما عصبت هنا باش ندير لادميس اي باز اللي غيقرا في المدرسه <laughs> ضحك ضحك اتمنى اتمنى جدا انكم تكون عجبكم الفيديو ديال اليوم المهم على الاقل انكم عرفتوا كيفاش الصراحه ال plateforme شويه مريضه عندهم شويه المهم الحمد لله على كل حال ها انتم آه، بزاف الناس كيسولوا في انستغرام يو ال بي بي ال بي فوالا هي يو ال بي تحياتي <laughs> يلا اللهم يسر لكم آه والسلام عليكم نتلاقاو ان شاء الله فيديو الجاي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الفيديو الجاي غيكون على الفيزا mais من من هنا الى الى هناك حيت لي زونيفرسيتي كياخذوا تقريبا شي deux mois غير باش يجاوبوك donc الفيديو غيتعطل ان شاء الله شويه أه اطون وصلتني mail وصلني mail هاد ال mail كيكونفيرمي ليكم كيكونفيرمي ليكم ال inscription ديالكم وصافي يعني ماشي شي ماشي شي mail اللي مهم صافي هادشي اللي كاين والله هادشي اللي كاين يلا نهاركم مبروك. السلام عليكم متنساوش ديروا واحد like لتحت ولا كان عندكم شي سؤال مرحبا في انستغرام السلام عليكم